मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया है जी हाँ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कमलनाथ सरकार ने दिया है तोहफा उन्हें एक जनवरी से 19 से 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा प्रदेश के 11 लाख से ज़्यादा नियमित कर्मचारी पेंशनर्स को 1 जनवरी से सरकार 12 प्रतिशत डीए देगी इसके लिए डीए में तीन फीसदी का इजाफा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सरकार पर एक हजार छः सौ सैंतालीस करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार आएगा और मई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा इसके अलावा कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के फैसले